ਹਵਨ ਨੂੰ ਚੀਟ ਅਜ਼ਾਬੀ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੋਂ ਚਹਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜਨਦੇ ਇਫ ਦੇ ਕੋਟ ਗੈਸੋਲੀਨ ਆ ਫੋਲਾ ਡਿੰਕੀ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀ ਟਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਠ